nilikufa mimi lakini nitakuchezea Kelima yote kishingo upande, abasi bora niende mayote kishingo upande, sitofusi unipende, mayote kishingo upande Habang si Boran Niende